Pagpalang ko sa inyo, this is Elisir once again. So dito man ang part natin na pagbabanding here inside the river van. Ayan po. Ayan, ang daming tao. So we'll be right back. Dito ano na po tayo inside the river park. Ayan, daming tao. Ayan para kay Dandy kasi maraming tao. Where's Happy? Ayun, si Happy rin. Ay, Bandin din. Ayan, ayan na po. Mga bata, sama-sama. Ay, lumipad ang lobo. Sayang lang. Sayang lang ang pera. Lumipad ang lobo. Yun, bawi sa Pilipino. Pabalun! Pabalun, pabalun! Bye! Hoy, wala nang korte diyan. Ano ba ito? Thank you. Ayan, oh, napakarami tao. Oh. Ayan, may nagtitiktok pa rito. Ayan. Kung lalakad tayo doon sa dulo. Kung lalakad. Hanggang simbahan lang, tapos balik tayo. Hindi nga nila pinagamit ko. Mga bikers po natin, Thank you. Happy. Sige, okay lang yan. Dapat sinasabayan nyo. Konting kembot lang yan. Yung bata po, huwag niyong pabayaan pag lumangoy mag-isa. Ako. Ayan, patistas. Ang dami sa... Oh, ayan. Nabata yan. Thank you. Yes, may live concert 2 tayo. Dito po si Kuya Eddie. Wala pa tayo. você. Thank Mababangawan ako. Ang lakas yung ano, hindi na. Yeah! Pagod ako. Tingnan mo. Doon na tayo galing. Kanila yan. kasi. Binabahan nila kasi. Sa Pasko. Abi! Alam ko pa pala bubok basura. Okay, tapon na natin yan. Sumasali dito. Sorry, sorry. Ma. Gusto. Gusto. Sorry, video pala. Ayan. Din. Yeah. Yan, ang daming tao. Lalo nung uh, pagkagat ng dirin. Greenish na tayo. Mas marami. Pwede. Ayan, grabe. Wala din tao yan. Dahil sa big baka labas. Dito, dito. Wala mang pera, mas masikip naman to. Ah, walang rides eh. Puro pagkain. Swerte na lang kapag nakaupo ka na. Happy. Si Happy nalilito rin sa dami ng tao. Okay, narito na ako na sa sila. Teka tayo. Happy. Eh, nasa na sila?